Привет, ребята, мы на канале Монтестар и сегодня снимаем Майнкрафт. Нашел тут деревню и строю свой домик. Ну как бы <laughs> вот деревня. Я взял домик, тут достраиваю разные штучки. Штучки. Нет, ну, такое странное дело. Вот. Вот. большая деревня. У меня кто-то живет в этой деревне? Ну, вон люди живут. Ой, точно люди. Я не поняла, там водоем, река? Где? Ну, там, да. Да. Туда. Угу. Они как бы деревню на воде построили, то есть, ну, то есть... именно на воде, то есть их как бы затопило, я думаю. Думаешь, Вы смотрите, как тут оно летает. Вот видите? Сейчас. Кто летает? Ну, не летает, но как бы в воздухе стоит. Угу. Ты мне скажи, ты нашел эту деревню уже отстроенную? Да. А сейчас только добавляешь что-то? Да, я свой домик добавляю. Тут угу. Секретные входы уже делал, тут забор делал. Тут забор делал, теперь пройти не могу. Don't let your kids watch it. Ну, а куда ты собираешься идти? расскажи свои действия. Э, ну, я э, сейчас, в принципе, хочу сделать... Сейчас, секундочку. Хочу э, поменять тут... Э, Инструмент? Ну, как сказать, ну, дверьки, в общем. Угу. Уже пройти не могу. Все пройти не могу. Вот, я уже построил вот эти вот двери, вот. Нажимаю, все, я прохожу. Когда был забор, то я не мог пройти. Вот забор я не могу, вот, не могу. Могу никого, даже если тут щели есть, все равно вот не могу вот пройти высоте ее. Бибим, бибим, И, ой, хотел. И там и ботиночки кожаные. Смотрите, лиан. Смотрите. Какая большая деревня, вон мой домик. Дарин, дарин. Я, ну, а, кстати, можно считать два домика. Я еще у жителей якобы купил еще э, два домика. Там они стоят вот. Только они, можно считать, маленькие. Покажи. Сейчас ну, покажу. Там, там, где там. Только съем морковь. Вот. Вот и там, где-то, где-то непонятно, а где вот. я не вижу. Вот это что? Один и второй. Ты зашел вовнутрь. Ну вот два домика. Вот, вижу, да. И вот. А, вот они рядом стоят. Да. Теперь понятно немного. Просто я их, знаете, для чего купил? Для чего ты купил? Чтобы добывать ресурсы. Ну, потому что я не могу жителей домики портить, а так их могу тут добывать. В принципе, ломаю вот домики, все хорошо получается. Вот смотри, как я уже тут сделал. <laughs> Все поломал. Ну, поломал, а строить? что собираешься? Там еще крафтить нужно. Я, я добываю ресурсы, чтобы потом крафтить. А когда я скрафчу какие-то там вещи разные, то я потом э, их, бер, их беру и ну, там делаю что-то. Ну, а сейчас что ты делаешь? Строишь какой-то... Я, я пока ничего не строю. Нет? Я хочу вам показать секретные мои э, Показывай, э, ходы. конечно. Я, я, я, сегодня, я хочу запла... ну, я сегодня запланировал э, достроить мою секретную комнату. Я там только сделал картину и все. Показывай свою секретную комнату. Нет, тут у меня их э, как бы три. Ну, я такие пряталки сделал, в принципе. Сейчас вам покажу. Давай, конечно, показывай. Смотрите, вот. Такая вот комнатка. И еще она тут, но я не хочу ломать, потому что тут лестница тоже неудобно. Там тоже точно такая же, как и тут. Угу, угу. Теперь я вам покажу самое главное. Растение, извини. Растение. вот, смотрите. О, это картина, о которой ты говорила? Да, это потайная моя комнатка. Угу. вот. А это подвал какой-то? Это не подвал, это потайная комната. Ну, как-то ты вниз просто опустился, я подумала, что это подвал еще какой-то. Ну, я же говорил, что у меня угу. три потайных комнаты. Почему ну, эта земля не берется? Э, вот я думаю угу. сейчас тут э, верстак и печку. <laughs> Ну, давай делай, я посмотрю. Так, идем Посмотрят. Вот, теремка, кстати, я вот другой домик уже сделал себе тут. Достроил всякие штучки. Теперь я хочу скрафтить... Так, значит, я могу вот это вот скрафтить уже, верстак, в принципе, могу. Вот верстак я скрафтил. Ой, не то? Совсем не то? Нет, не скрафтил. теперь мне нужно добывать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь блоков железа. Ой-ой-ой. А я не люблю это делать. Кстати, помните вам про те два домика, которые я говорил? Mm. Я как раз у них еду. И там буду ломать ресурсы. Ресурсы больше нет. Там, ладно, уже три блока. Сейчас мы, я только их возьму, потому что мне уже считать. И шить. Еще мне нужно два блока будет, по-моему. Последний блок. Идем крафтить печку. Все, пошлите. Пиви-пиви-пиви. Пиви-пиви-пиви. Тирин-тирин-тирин. Тирин-тирин-тирин. Сейчас <laughs> бегу. Подождите, я могу поторговаться с ними. Эй, жители, давайте поторгуемся. Смотрите. Потому что у меня нету ресурсов, которые у меня э, именно должны быть. Они продают, например, там изумруды. Вот у меня, э, по-моему, 7 изумрудов есть. Если вот, э, вот берете какую-то вещь, например, ну вот морковку продать там за 17 штук. Где получается один изумруд. Там они еще лук продают, там еще что-то продают, там много чего они продают. Иногда бывает изумруд берут и что-то еще. То есть не продают, а берут. Так, как я вам сказал, сейчас буду крафтить печку. Все, вот крафтили печку, можем идти. Будем делать нашу комнатку. Надеюсь, я не могу дальше открыть. А где же мы будем ставить печку? Ну так, и верстак сейчас найдем. Все просто выбирать надо, добывать надо. Добывать. Ну ладно. Ну, Думаешь, легко? Не знаю. Ну, ну так со стороны вроде бы легко. Ну, со стороны легко. Надеюсь, что найти надо. Потом пошел, нашел и все. Разве нет? Кстати, сундук мне нужен. О, кстати, мне нужны э, сюда вещи, кстати, которые мне понадобятся. Ну, давай. Я его сейчас э, возьму, пойду э, вон, э, в тот секретный бункер. Ну, называется бункер, я его назвала бункером. <laughs> Пусть будет так. Знаете, как я его скрыл? Как? Сверху поставил саженец и как бы все нормально. Ты спрятал, да? Да. Сейчас. Тортик. Тортик хочешь? Что? Тортик хочешь, говорю? Да. Сладости? Морковка, яблоко, что там еще? Хлеб или печенье? что это печенье, да? Вот это вот? Вот три, которые вот с правой стороны. А, вот это вот такое, то, по-моему, хлеб или печенье. Ну вот да, похоже вот на это? печенюшки. Это Тут хлеб. Делаешь. Я думала печенье, поэтому и говорю. Это хлеб. Печенье. Ну хватит уже брать еду, давай дальше. Да я не беру ее, я ее выкладываю. А, -а, -а. Тут дуб еще, мой дуб дом. Я хочу посадить место... Так, что это у нас? Место сосны. Я посажу другое, я посажу лучше сосну, потому что она прямо растет. Вот, я пытаюсь уже доделать свою нижнюю комнату, но это дом, а моя нижняя комната почти готова. Но я, в принципе, хочу, чтобы пошел дождь. Дождь? Для чего тебе дождь? Чтобы саженец вырос. Подожди, а ты никак не можешь сделать, чтобы был дождь? Нет? Только с модами. Ну, по посмотри там как-то. Ну, Либо в... время должно пройти, чтобы оно... Ну, давай завтра зайдем посмотрим, вдруг подрастет. Может быть такое? Нет? Должен только быть дождь. Все. Ну, тогда нужно... Как ну, у меня, в принципе, нет... Ведра. ведра. Так бы я пошел и настал воду и полил бы его. Так, а где взять ведро-то? Его нужно скрафтить из железа, но его нету. Железа нету? Ну, и вот такие вот обычные. А, я сейчас не показываю. Вот видите, тоже, да. из каких они должно быть? Вот из таких. Угу. Ну, ведра нет. Такого нет. У да. меня были иногда такие, только... Только сейчас почему-то нету, да? Mm, да. Ну хорошо, саженец, ладно, пока может подождет. А кровать тебе не нужна у, у Кровать тебя? у меня есть. У тебя есть. Ага. А кушать где есть? Стол? Не надо тебе? Есть стол. А на улице ничего делать больше не надо? В принципе, я уже э, все сделал. Ой. Тогда пока все получается. Ребята, подписывайтесь на канал Матвей Стар, ставьте лайки. Пока-пока.